дешевую вакцину покупает поэтому деп отырсыздар высокоэффективный вакцина алыңыздар деп бұның артында үлкен ақша жатыр ол ақшаны анықтау үшін соның бәрін ақтау үшін мына жерде сіздер актер болып артист болып отырсыздар а біз халықтың атынан айтқан соң мынаны өткізетін болсақ біздің мына жердегі парламенттегі құнымыз көк тиын тұрмайды мынаны ешқашан өткізуге болмайды мен сіздерге как депутат ретінде мандатымды берсем де мынаны аяғына шейін алып шығатынымды сіздерге заявляю түсіндіңіздер ме алдыма келмей ақ қойыңыздар былай істейік тура мен осындай фактыларды видеоға салып мен де көрсетейін мен де жаңағы э, э, суреттер әкелген сияқты мен де көрсетейін сол кезде халықтың жан көрген кезде сіздер иә. басқаша қарайсыз бірақ енді сіздің айтуыңызда жаны бар шығар бірақ сіз жауап беріңізші бір сұраққа мысалы бір біздің азамат болсын я біздің э, қазақстанда тұрады келген азамат болсын айтайық ит қауып алды құтырған ит қауып алды оған енді вакцинация жасау керек қой жасау керек жасау керек мынау соны жазылып тұр жоқ ол мына крымский оны оны ол, ол мәселені басқа нәрсемен әкелесіз сіз подряд мына жерде мына мынау тыңдаңызшы бірінші здесь собака зарыта это ужасный ужасный нәрсе бұл мен сізді тыңдадым жақсы келесі ал крымский геморрагический рехаратты дейді бізге келді контактный адамдар бар жасау керек па вакцинация жасау керек халық шешеді осы мәселені тек қана алдын ала бар ғой ақа бәріңіз сенім жақсыға білесіз ғой мен сізге білесіз мен жерде мен артист деп соны жетіп кетіп отыр мына жерде э, мына жерде айтылып отырған статистика келтіртіп сурет таратып мына жерде эмоция ойнап да осындай саясат ойнағаннан біз өзіңіз сияқты шынын айтсын осы сізге артист деп отырған жоқпын негізі барған жарайды енді айтса солай қабылдасаңыз солай қабылдаңыздар бірақ мына нәрсеге байланысты мен өзіміздің позициямызда қаламыз бұл менің ә, депутаттық былайша айтқанда хақым құқығым бұл аяғына шейін бару керек бұл нәрсе сіздер келіп дұрыс мына айтып отқан нәрсеңіз аға дұрыс сіз айтып отырсыз бірақ мына мына өтіп кететін болса подряд честіне шелкесіне сүйретіп апарып ана дәрінің ақшасын өткізу үшін әр жағында бұның ақша тұр ғой кім жасыратын ештеңесі жоқ бұның ақшасында миллион тұрған жоқ миллиардтар тұр ғой оның ар жағында не нәрсе тұрғаны бар ғой біздің бәріміздің ішіміздегі сұмырайымыз сезіп отыр ғой бірақ бар ғой мына халықтың алдындағы елдің мемлекеттің алдындағы қоғамның алдындағы аманат дейтін нәрседен қорықсаңыздаршы осы осы кейінгі созывта бүкіл болып жатқан осы біздің неде мына рабочий жаңағы жұмыс тобының отырысының бәрі халықтың қатысуымен болып жатқан нәрсе ғой халыққа салайық бүкіл өзі қоғам қазір ренжіп жүр ғой бірдеңе болса депутаттан көріп жатыр ғой қазір елдің бәрі осы кезде ақылдас ақылда ақылға салайық сол кезде шықсын баласы калека болғандар зарлап шықсын сол кезде сіздің көрсеткен жаңағы суретіңіз түкке татымай қалады потом этапов очень много же ни одного зависит Есть этап транспортировки, соблюдение Жақсы, дауысқа қоя беріңіздер, болды ғой енді, әбден айтатын адам айтты. Леухан, сіз неғымай ақ қойыңыз, өзіміз отырмыз ғой, дауысқа иә. қоямыз ба, қоймаймыз, бұл сіздің жұмысыңыз емес. Разработчик берет на доработку, поэтому... Не на доработку, я просто... Э, э, доработка, маработка ештеңесі жоқ. Бекболат тілеухан э, Магерамов, Смирнов, Бекболат тілеухан үшеуі қарсы болды, қалғаны қабылдады. Болды, и все, енді немене. Оны айта бергенде не болады? Ол, он адам отырған жерде... Сіз шешпеңіз? да сіз біз үшін шешпей ақ қойыңыз айтарыңызды айттыңыз ба болды да енді уақытыңызды немене құртып отырсыз зәуре жұмалиева сондай түсіндіретін адам емессіз ғой уақытыңызды бекер құртып отырсыз мені бәрі убеждать ете алмайсыздар а сіздердің убеждениеңіз белгілі сондықтан да келесі сұраққа өтейік мылжыңдай бермей қазақша айтқанда